Whoa! Kill! Yeah! Hmm, hmm, hmm, hmm. は終わりだ終わりだこのままでは終わらんぞ 모르겠어. 그 死ねレデー Move!